Sisi hatuiambii CCM ichukue pesa zake za ruzuku, tunawaambia viongozi wa CCM pesa zetu za kodi ambazo mnakusanya sasa hawa wanazifanya zinakuwa za Samia. Ndio maana unasikia huyu akitaka kuramba viatu, Samia ametuletea hiki. Akitaka kuramba miguu, Samia ametuletea. Hmm. Samia anatoa wapi hela? Pesa za umma. hatutaki sisi mchukue hela zake tuletee. Tunataka pesa za umma zitumike kwa maendeleo ya umma. Dakika moja kufanya labda nimsaidie. Dakika moja kweli kweli. yani dakika moja. na yaani wakati leo lazima kunisaidia. Lakini anaposema ni chama mbadala wala hatusemi wavunje sheria tunataka tu kwenye pale pale ambapo sheria inawaruhusu. Tuone walichokifanya kwa hiyo ruhusa. Yaani, pale pale sheria hao inayowafanya <laughs> pale pale ambapo sheria inawaruhusu hakuna kilicho. Lakini ngoja, lakini nachotaka kumsaidia mheshimiwa wangu ni kwamba wamepata bilioni 5.3 leo nikimpeleka site achomoki huyo achomoki huyu lakini leo tunazungumzia anazungumzia vituo vile nenda mara ni katika wilaya yake ni katika zile pesa mpaka leo ni njanda ambayo husaidia nanga lakini yeye ndiye amepitisha hachomoki huyu lakini ukimsikia leo anazungumzia kuna vituo vingapi kwenye kwenye kwenye wilaya yake lakini mwanzoni alivificha hivyo vituo mm, ah, alivificha hivyo vituo alivyokuwa anataja lakini na ukizungumzia sasa kwa nchi nzima tuna vituo vingapi kwenye nchi maana yake nachotaka kusema, ukiwa muongo uwe smart. Nimempeleka kumdodosa, kumgusa eneo hilo, amekiri vituo vilivyoko kwenye eneo lake. Mimi nawashukuru sana, lakini leo ukienda milioni 850 kwa nini ujenge kituo hicho Nashukuru sana, na leo tukukabidhi nchi. Mimi ambaye najenga kituo kwa milioni 800 500, wewe unajenga kwa milioni 800. Nashukuru sana, hiyo ni shida nayo itatoka. Mimi nashukuru sana, mheshimiwa naibu waziri, nakushukuru sana, asante sana, usaidie kupata uongozi kwenye nchi mheshimiwa Heche, mimi nakushukuru sana. Rafiki yangu anafikiri wewe ndio unatoa uongozi, <laughs> wa Tanzania wanaona eh kwamba leo hatuna umeme. Leo chama kimechoka, miaka sitini kinazungumza matundu ya trilioni 500 kwa ajili ya umeme, trilioni 500. Leo asilimia sabini ya umeme tunaotumia kwenye nchi sasa ni gesi na mimi nataka labda labda niage kwa kusimama katikati yenu hapa kwa sababu ni 500. Eh. lakini nachotaka kukwambia, mimi nashukuru sana Watanzania hawa ah, wa Tanzania. Huyu tu rafiki yangu Heche. Hebu nikuulize, nikuulize mheshimiwa Heche. Kwenye kata yako. sana. Asante sana. Mheshimiwa Heche, mimi nakushukuru sana. Nafikiri mmemuona comedian. Nafikiri mmemuona comedian. <laughs> Alikataa kwamba hakuna